على محمد سيدي ጌታችንን ጠይቃለን سيدي ካሚሏን መርጦ እንዲሰጠን ሐቢቤ صلى الله على محمد ሰየደ صلى الله على محمد سيدي ብዙ አለው አላህ ጌታችን سيدي እርሱ ነውና ሰጫችን ሐቢቤ صلى الله على محمد ሰየደ صلى الله على محمد سيدي ሙሐባ ያላት ለነቢ سيدي ምስኪን ማይጠፋት ከግቢ ሐቢቤ صلى الله على محمد ሰየደ صلى الله على سيدي جبت لفال دينوا سيدي يتلابست جنة حبيبي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي انقدا بمتا بيتوا سيدي يمتفكا بدستا حبيبي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي توا تمني سيدي لسوني ما تمني حبيبي صلى الله على محمد ያጋጥማ ችግር سيدي አላህ እንጂ የማትነግር ሐቢቤ صلى الله على محمد ሰየደ صلى الله ሐቢቤ صلى الله على محمد ሰየደ صلى الله على محمد سيدي ሰለላሁ ዐላ ሙሐመድ سيدي ሰለላሁ ዐላ ሙሐመድ ሰየደ صلى الله على محمد ሰየደ صلى الله على محمد سيدي ጌታችንን ጠይቃለን سيدي ستن حبيبي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي صلى الله جتاتشن سيدي ارسونا والناس جاتشن حبيبي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي محبة الله للنبي سيدي مسكين ما يتفاتك قلبي حبيبي صلى الله على محمد تلبست كنجنا حبيبي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي انقدا بنتا بيتو سيدي متفكا بدستو حبيبي ما قرا سيدي والله انتي ما تنقره حبيبي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي إمامك قلبه يقبى سيدي كل يمت مرحبا حبيبي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي إمام قلبه يا مولا سيدي لبى لبيته በልቡ የገባ سيدي እርሱም እንደሷ መርሐባ ሐቢቤ صلى الله على محمد ሰየደ صلى الله على محمد سيدي ብትሆንበት እሳት سيدي የሚሆንላት ረሕመት ሐቢቤ صلى الله على محمد ሰየደ صلى الله على محمد سيدي ሲያጋጥማቸው መከራ سيدي ይተጋገዙ በጋራ ሐቢቤ صلى الله على محمد ሰየደ ذكر بمنى بروكو سيدي كل كذي من نفافكو حبيبي صلى الله على محمد سيدي صلى الله على محمد سيدي حبيت الناس ومحبة سيدي حطاكو جنة ما حبيبي صلى الله على محمد مماكر سيدي لو انتي مماكر حبيبي